私たちの言葉が皆様に届きますよう精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いしますお願いします嫌み鼓動